izango da, gaur gurekin dugu Elkarrekin Podemoseko Miren Gorrotxategi, Kongresurako Bizkaiko zerrendan bigarrena, Gorrotxategi Anderea, egunon. Urrengo gobernurako aukera zuekin ala ziudadanosekin egingo duen argitzeko eskatu diozue alderdi sozialistari pein eta berriz, Pedro Sánchezek esan zuen telebistako eztabaidan, ez dagoela bere asmoen artean ziudadanosekin itun ahal eginik egitea, horrek argitu dizu ezalantza? Ez, bitu, hori, e, e, erantzun horrekin batzuk esan dute, bueno, ez ez esan dute, ah, ez, ez ez esan, ez ez esatea oso horreza da, ez esatarekin nahikoa da hori danak e, edo zinek ulertzeko moduko hitze da, baina hori korapi, esaldi korapilatxu horrek erakusten duena da, ba, ez duela ez ez esan nahi e, gauzak gertatu, gertatu horretik, beraz, inolako seguridadirik ez digu ematen erantzun horrek. Ez diala ere, ziudadanosek eh, Sánchez dagoen bitartean behin bintzat peso erekin ez zer jakin nahi duenik? Eh, ez, be, egiten duten, lan horretan, e, e, e antzespen lan moduko hori egiten duen horretan, esan lehik ez, ez, baina gero, gainera hori argi esan dako hauza bat ere, e, reberak esan zuen etzuela erra joiren e, investidura bidratuko, ez eh, eh, tare esan zizekin negoziatuko, eta bai bata eta bestea inditu orduan, reberan itzak ez du gehiagi balio, Ta gainera nik uste dut oleko egoera batera iritsiko bagina ere eta imagina ezazu irribera izango litzateke izango balitz boter ekonomikoentzat ostopoa eh riberak kendu ingo lukete, osea ez daukat inolako zalantzarik, baina eh Hori, hori, hori pasatu, baino lehen oren eh, seguruna horri berak ean eh, eh, ez ez duen lekuan, mm, bueno, bai ez esango lukela. Erresponsabilidadea edo zein beste itzaki jarriko lukerdean eta eningo luke. Mm -hmm. dagokionez, Podemos kionez, sozialistekin ituna egiten baduzue, gobernuan sartzea, ezinbesteko baldintza izango da, zuentzat? E, e aurretik ez dago horrela dirazita. gertatzen dena da, eta, eta hori bai da gauza berri bat, hauteskundagoetan, eta, eta danok dakigu, urrengo gobernua ez dela kolore bateko izango. Eta kolore bateko abalitz izango litzake oso oso minorian. Orduan, e, eh, ka, minorian gobernatzea oso nekeza da. Eta, eta badaukagu, atzatik ez da badauzkagu esperientziak, eta, eta egonkortasun aldetik ba oso komplikatu izango litzateke, eta beste eh, hauteskunde deialdi beharra agian argituko... Eh, beharko, e, bultzatuko luke. Orduan, seguru asko, baina ez da, ez da, mm, e, marra gorri bezala jartzeagatik, hmm. baizik eta gobernabilidadeak berak eskatuko lukelako horrelako hitzarmen bat lortzea alderdi politiko bat baino gehiago nun, alderdi politiko bat baino gehiago sartuko litzateken. Horren zentzu horretan segurunik e, alderdi sozialistak imaginazazu irabaziko balitu hautezkundeak ezingo luke berak bakarrik gobernatu eta beharko luke norbaiten laguntza eta zentzorretan ba, gu preste gongo inateke naiz eta esaten dizut hori bai nuk, guk nahiago dun guk irabaztea eta gu izatea gobernu horren buru hartuko lukena Euskadin egiten ari zareten kanpainan esaten ari zarete Eusko Aldarri Jeltzalea salerosketan aritzen dela Madrilen eta Euskal interesak baino alderdiaren eta bere lagunen interesak defendatzen dituela negoziazio horietan litekena da ere Eusko Aldarri Jeltzalea giltza izatea pesoek eta Unidas Podemosek gobernoa osatu alizateko kasu hipotetiko horretan baduzu eragozpenik Eusko Aldarri Jeltzalearekin eh. adostasunetara iristeko? Eh, Sinola zerbitu, azkenean e, politikan etorlako e, e, ze, ze gauza jaurlaritzak eh, bultzatzeko hori da inporta duena. Eta eta EJak eh, bere, bere asmoa ezartzeko e, eh, kapazidadea aukiko balu, agian eduke gure interes berdinan joango lerateken gauzak erabakiko. Baina horrelako egura baten aurrean zinean EJaren botua beharrezko izango litzeteken olako gobernu bat eskerraldeko gobernu bat bidera jarraitu alizateko, ba noski, noski ateak zabalik, seguru. Itz dezagun tarte batez lurralde ereduaz, Kataloniako hauzia konpontzeko buru jabetza partekatua proposatu duzue, konponbide konfederala, bai. nolako alitzateke botere banak eta Espainia konfederal batean? Eh, Egi esan bitu hori, e, gaur egun indarrean dagoen konstituzioa indarrean formalki, gero materialki ez dago indarren ez oso gauza gutxitan, eta lurralde antolaketa mailan gauza antzeko bat gertatzen da. E, planteatu zen momentuan, e, federalismo asimetriko bat e, sortzeko moduko gai bazan. Gertatzen dena da konstituzioen garapenak beste mm, eredu guztiz diferente bat eh, sortu duela, sortarazi duela. Baina konfederalismoa deitu jozu, deitu jozu federalismo simetrikoa, deitu nahi diozun bezala, baina azkenean argi dagoena da Espainia, Espainia nazio desberdinak daudela eta eta gizarte batzuk badaudela nazio identitate konkretu partikular bat eukitzeaz gain badaukela gaina autonomia politikoa, bere autonomia politikoa gauzatzeko gose premia berezia. Eta horri eman behar zaio erantzuna. Eta bakoitzak eskatzen duen premia edo goze horri erantzun desberdin bat edo egokitu bat eman behar zaio. Eta, eta horretan, horretan e, hori izango litzateke, esaten dizut, izena gutxieneko da konfederala deitu, federalismo deitu, baino edo zinkasutan seguru asko asemetrikoa izango litzateke. Ez e, aurreti asko e, ba, aurreitzi bategatik bezik eta Lurraldeak desberdinak direlako, lurralde bakoitzean bizi diren gizarteak desberdinak direlako eta batzuk badauketalako esaten izan hori gose gehiago bere autonomia politikoa e, egikaritu eta baita ere identitate nazio sentimentu sakonago bat eta hori hori da bideratu egin behar dana gero politikoki eta juridikoki idatzi. Kataloniaren kasuan eta nahi baduzu Euskadiren kasuan ere bai, irabakitzeko eskubidea onartzeko preste egongo zinatekete independentziaren aukera barne? Noski, noski, bai, bai, bai, zalantzarik gabe. Gertatzen gaur egun, begiratzen baldin badiogu mm, munduari, mundu global honetan, eta gainera mm, nazio estatuen ereduak zenolako, ba, mm, saminak eta, eta eragin dituen, ez dauka, gure, guri ikuspegetik ez dauka zentzua hundiegirik, em, hildo horretan jarraitzeak. Bai? bai, bueno, beste batzuentzat bada oso grantzitsua. No, ba, hori bai, ba, errespetatzekoa da. Kontua da, azkenean demokrazia hartzen baldin badezu aurreritzi bezala edo zein erabaki politiko hartzeko onartu beharra dago hori ere independentziaren naia posibilidade e, bezala. Posibilidade albidetu egin behardan dan posibilidade bezala. Orduan, e, posizio ideologiko ari begiratzen baldin badiogu, gurea ez da independentziarena. Ez diogulako beharrik eta, eta gainera gauza honik ikusten bai? Baina independentia, independentzia izango balitz, gehiengoaren naia hori ere, ba, ditu egin behar da ikuspegi demokratiko batetik. Bestela, ez da ikuspegi demokratikoa. Mhm. Bestelako gaietan sartu aurretik eta arestian eh, Espainiako Konstituzioa aipatu duzunez, zuen programan eta kanpainan ere bai, Konstituzioak bermatzen dituen eskubidetan egin duzu azpimarra, baina ez da kontra esan korra iruro gita emezortziko erregimenarekin apurtu nahi duzuela esatea, eta orduan onartu zen lege nagusia hartzea orain ere du? Mm, e, eh, Horbi eh, gauza daude, alde batetik dago erregimenari eiten zailunen referentzia, ez da horren beste konstituzioak jasotzen dituen hainbat eduki buruz hitz egiten baizik eta em, indar faktikoen ekilibrioa hori posibilitatu zuena hori da erregimena hori da azpian dagoena, hori da indar faktiko, politiko, ekonomiko, eh, erligioso guztiak erregimen bat eusten dutenak eta posible egiten dutenak. Eta hori aportu egin da, berez, hori aportu, a, e, bai hori mm, aportu egin da, esan argi ikusi da, ez duela, ez diola erantzuten gizarteak behar dituen naiei. Orduan, hori da erregimena aportu egin behar dana. Atzetik, azpitik, mm, bultzatzen duten indar E, erlazioena. Baina edukia, hainbat eta hainbat gauzatan, beteko balitz beste beste toki baten egongo ginateke eta ez edukiari begira eta batez ere artikulu batzuei begira eh, Da, dagoen bezela usteko moduko zati asko egongo liateke. Gizarte eskubide batek eh, kezka sortzen badu, pentsio publikoak eh, jasotzekoak eragiten du, nola ziurtatuko luke Podemosek pentsio sistema publikoaren bidera garritasuna? Zergekin osatu behar dira, zate baterako gizarte segurantzako diru sarrerak? Zergak, noski, gehiago, baino gainera hori, hori bitu hori bada konstituzioak ezartzen duen gauza bat. Zergak izan behar dute, zerga sistema izan behar du proportzionala eta progresiboa. Hau da, gehiago daukana, gehiago ira, e, ordindu behar du. Ka, gehiago ordaintzen duenak, o gehiago daukana, gehiago ordintzen badu, horra, horrela estatuak diru gehiago kiko gauzak eta zerbitzu publikoak eta eskubide sozialak bermatu alizateko. Baina, baina, hori esan da ere, modurik onena pentsioak e, permatzeko lan baldintza onak eukitzea da. Eta hori da gaur egun e, ba, apurtu dan mm, baldintzetako bat. Lan baldintzak oso txarrak dira, e, prekaridadea, ezarri da, printzipio nagusi bezala, eta horrek dakarrena da, ba, pensioen kaja mm, ba, murriztea mm, abiadura, hori bai dela abiadura handiko zeo zer. Mhm, zen litzateke podemos Podemosen ustez, enpleguaren kalitatea hobetzeko bardaz nagusietakoa? Babitu adibidez, soldata minimoa, zabaltzea, e, orain bederatzeren eurotan jarri dana, e, ba, e, plana izango litzateke, gure asmo izango litzateke, lege bukatzen danerako, mi eta barreunetara e, iristea. Eta hortik, hortik, seguru, seguru asko, gero ere, margena dago hori igotzeko. Baina orain goiz lehenengo lege gintzaldian, hori minimo hori mi eta barreuneko izatea. Eta gero temporalidadia eta horrelako gauzak e, ba, ba murriztea. adibidez, hori autonomo, falso autonomo deitzen gehien horiai. E, argi dago nada eta hori da mm, guztiok e, egun eta gainera e, gure eguneroko bizian ez da esaten ditugun gauzak. Pertsona asko ezagutzen ditugu, e, autonomo direnak, baina benetan pertsona batentzat, enpresa batentzat lan egiten dutenak. Orduan, hori hori edozeinek oso argi ikusten duguna, hori galera egin behar da. Eta orduan, hau falso autonomoak e, kendu. E, lan baldintzak eta soldatak hobetu. Temporalidadea ere murriztu, hau da, zein jabete lanean baldin bazaude leku batean, hori lan hori, lan postu hori fijoa da. Eta horrelako neurriekin posible da lana egonkortzea, hobetzea baldintzak eta horrekin ban pensioen kaja haunditzea. Etxegabetzek gizarte krisik sakona eragin dute, iaz esate baterako, iruro gehieta milatik gora izan ziren Estatu Espainiarrean etxegabetzen aurkako plataformak eman dituen datuen arabera, gaur egun ere gehiago dira loka irua ez ordaintzeagatik etxegabetzen dituztenak, ze konponbide proposatzen du horrelkarrekin Podemosek? Hori da, hori, hori mm, oso dramatikoa da gainera, eh? Bai, mm, konponbide, babitu, eh, em, Espainian gertatu izan dena da ez tala politika, etxe bizitza politika bat egon. Etxe bizitza konsideratu izan da beti eh, ondasun bat bezala, merkatuan sartzen den ondasun bat, eta beste dozen ondasun bezala, ba, eh, negozioak egin daitezkela. Kontuan hartu gabe etxe bizitza dela eskubide bat aurrera, bizitza duin bat aurrera amerameteko eh, baldintza ezinbesteko. eta gainero eskubide bezala jasota dagoena da. Eta orduan, eh, eskubide izan ezkero politika mm, eskubide, eskubide bezala hartuta politika, etxe bizitzaren politika bat egiten baldin bada, alkirla errak adibidez, alokairuak ezin dira hain galestiak izan. Eta badakigu hainbat eta hainbat elekutan oso galestiak direla. Eta badakigu baitare em, espekulatu egiten dela bai lur zoruarekin eta bai etxe bizitzekin. prezioari muga jartzekoak eh, jartzekoaren aldekoak zarete? Hori da, prezioi mugak bai, bai. Harri! argi gainera. Eta utxik dauden etxe bizitzak, eta hori badakit askotan jende batzun, batzungan bildurra sortarazten dure, bueno, kendu egin eizkigute, nahi dizkigute gure e, uda pasatzeko etxe bizitzak, ez, ez, dauka. Eh, e, ego e, eh, etxe, mm, bide plana, adibidez, existitzen da e, Euskal Autonomia Arkidegoan, hori e, ezker batua e, mm, gobernoa zegoenean aurrera e, praktikan jarri zan horri bat izan zen, eta etxe bizitza mm, duten soberan esan dezagun edo etxe bizitza bat baino gehiago erabiltzen ez duten ez, ez dutena duten pertsona horiek e, horiei egin barzen zaiena da laundu lagundu eta konfidantza man eta bermatu beraien ondasunak ez duela inolako kalterik jasango. Eta zuk bermatzen baldin badiozu pertsona bati, bere ondasunak ez duela kalterik jasango. Eta behar duenean beritzat edo, bere ume batentzat edo, danadalako behar duenean libre ukiko duela. Normalean jendeak nahiago izaten du merkatuan jartzea. Edo zein kasutan, em, jabedun partikularrei lagundu egin behar zaie, animatu egin behar zaie. Beste kontu batan jabedun ba, fondos buitre eta olako, olako batzuekin gertatzen dena. Horiek etxe bizitzak pilatzen dituztelako espekulatzeko besterik ez. Eta horiei guk behartu beharra jarriko geindoke merkatuan jartzeko, derrigorrez. Derrigorrez, merkatuan jartzeko alokairu eta alokairu sozial batzuk ordaindu alizateko moduan. Beste hauzi batek immigrazioaren hauziak debate biziak eragin ditu eskuinaren eta ezkerraren artean Europa osoan kainera eta zuek Espainiar estatuan sartzeko bide seguruak zabaldu nahi dituzu ez neurri nagusi proposatzen dituzu immigrazioarekiko zer litzateke bide segurua zabaltzea? Beto lehenengo lehen e, nazioarteko itzarremenak e, eh, betetzarekin horrekin ere nahiko, izango litzateke desuman izatu egin da e, e, atzarritarren e, eta etorkinen e, atzarritarren baino gehiago etorkinen e, kasua eta gainera horren inguruan sortu da negozio handi bat e, nola ditzen zaio nekro e, nekro negozio bat ezta? eta eriotzaren inguruan jende asko ari da aberasten eta ostopatzen eta segurtasun neurriak jartzen bitu milioiak eta milioiak gastatzen dira eziak jartzen eta etorkinei etortzea e, ba, oztopatzen. Diru hori sartuko balitz, pertsona guzti horiei laguntzen beste historia bat eukiko genduke. Indarkeria matxistari buruz ere galdetu nahi dizugu, indarkeria matxista jasaten duten emakumeak obaesteko prestazio ekonomikoak eta etxe bizitza eskuratzeko modu aldezten du elkarrekin Podemosek, zer da justu proposatzen duzuena? Ba, bolbitu, hori pacto mm, de la, mm, contra la violencia de género, ba, egizu da onartu zala... Estatu ituna. Estatu, estatu bai. ituna, bai, mm-hmm. estatu mailako ituna, eta, e, bueno, dotazio ekonomikorik gabe onartu zan, eta orain, ba, milioi euro urteko dotazioa eskeni zaio gure gure proposamena da e, e, hori e, iruko irukoitzea, ezta? Eta 600 oi 600 milioi euro urteko jartzea plan hori aurrera taratzeko. Orrun diru horrekin, diru horrekin e, posibilitatea edukiko genduke aurre egiteko beste modu batean e, ba Ba, indarkeri matxistan aurrean sortzen diren behar materialei denbora gainera etortzen ari zaigu, baina amaitu horretik eh, beste galdera batera egin nahiko, nahiko mm. genizuke. E, salatu duzue, salatu izan duzue, kampainan eta lehen ere bai, polizia politikoa edo estatuaren estolderiak bai. kaltetu duen alderdia dela zuena, alderdi sozialistak e, erantzun dizue, desagertu direla estolderia horiek eta ez dagoela interes politikoekin ari den polizia aparaturik. Sinisten dio zuet peso eri? Ez, nork sinisten dio. Oso nek esan da sinisteko bitu hori da eh, aritzeko modu hori ez da e, urte sortu eta urte aritu eta mm, bi pertsona aurretik kendu eta bukatzen da zio zer sistematiko izan da urte asko askotan. Orduan eh, esaten du desagertu dela nola? Zer egin dute desagertzeko? Hori, hori da jakin beharko gendukena. Zer proposatzen duzu eh, horrekin abaitzeko? Ba, bai, eh, adibidez, eta hori, hori konstituzioen aurrekusita dagoen zio zer da, eta da, eratzea mm, e, esan dezagun polizial bat, e, epaileekin lotuta egon litzatekena zuzenean, eta ez gobernun, e, gobernuaren esanetara, epailen esanetara, eta horrek ematen dio independentzia eta aritzeko kapazitatea. Ba, ederki, Podemos aldugu Euskadin lehen, lehen indarra izan zen, 2008ko hauteskundeetan, zerekin geratuko zinatekete gustora oraingoan? Ba, berriz eh, hori hori lortzearekin, noski. Bai, bai, guk hori, hori, gure esperantza hori da, hori da, berrestea. Orduan eukigin uzen e, eh, maitzak. Espainia arrestatuan Berriz? Ja, ikusi eta behintzat, eh, inkestek geitxera ematen dizuetela? Bai, baina inkestek beti geitxera ematen digute, eta gero ez da jakiten. E, nik esperantza hona dauket. Benetan esaten dizute, eh? ni, ni pozik nao eta, eta esperantza hona dauket. Gauza kontu ondo ertengo dutela. Ba, ordu gutxi batzuk, egun, egun gutxi, iru, iru egun besterik ez dira falta, hilaren hogeita sortirako hor argituko da azken e, egunotan izan duzuen, kampainan izan dituzuen eh, mezuek ze ondorio utzi duten herritaren artean, miren gorrotxategi elkarrekin Podemoseko autagaia bizkaian, eskarrek asko euskadi erratiaren gombidapena onartzegatik. Zuei, eskarrik asko. Ondo izan. Bai. Goizeko...